Алиба мырзаның поперечный атаман есімді атым ілім паруын қазақтың мақтанышы жамбыл облысы құрманбек толғанбек шабандосына садағай өгіз бастаған тоғызға баруы жоғарғы мереке керемет дінпарлардың егесі арман мырзаның пакелешке толы есімді сәйгілігіменен қазығұрт ауданынан келген жайық көкеміздің баласы бәйдібек шабуылды тастаған болады қадірменді ағайын ата енелері еріп келіп отырыңыздар елу елу бөліп беріп отырамыз қадірменді ағайын әрекетіңді жаса төрт аяқтың тарланы қазанатын, екі аяқтың арланы азаматын, қазанат пен азамат қатар шапса бүкіл әлем таниды қазақ атын деген ағайын міне біздің батырларымыз шыңдалған шымыр денелі қазақтың нағыз қас батырлары білекті де жүрек азаматтардың ойына ағайын елу мың барып аласыз елу мың теңгені беріп аласыз бірге. ата енелер еріп келіп отырыңыздар елуде елу пайыз бөліп беріп отырамыз қадірлі ағайын ол жасат шап Thank you. Міне қадірменді ағайын, Қызылорда облысы қорған ауданынан келген, осы жаңа қорған ауданының құрметті азаматы, қазыналық қария, Абзалжан. Арзалжан, Құрметті ораз келді Тағайым, Сел Ақсақалдың аты Асан Үсен бауырларымыздың баптауындағы сайдырып, Баруын сырлы келестен келген, Құрғали Қажы, көкеміздің баласы Жаманғали Шамылды